aquí que iniciou estas medidas foi o Partido Socialista e despois continuou, non se afundou moito máis nelas o Partido Popular e hoxe en Francia que nos está aplicando tamén o Partido Socialista, o cual quer dicir que neste no que o tema das políticas de autoridade, de recorte de dereitos eh, no ámbito social e no ámbito laboral eh, tanto a dereita clásica como a socialdemocracia liberal están moi de acordo no modelo eh, que ten que haber de política, de modelo de social, no modelo laboral, incluso no modelo productivo que ten que ver no ámbito da Unión Europea. Isto supón unha regresión enorme e nos desde punto de vista pois nos que é fundamental a, a solidaridade entre a clase traballadora dos diferentes países europeos para dar contestación a todo isto. Dicer tamén que fai unha, unha semana estaban a dar tamén mobilizacións en Bélxica eh, desgraciadamente entendemos tamén que non é casual os grandes medios de comunicación están dándolle moi pouco espazo a unhas mobilizacións sociales desta envergadura que nós entendemos que teñen unha grande trascendencia, co cual quero decir aquí que todo o poder, todos os poderes fácticos están claramente confabulados para dar por feito que aquí hai certo tipo de políticas que son inevitáveis e, polo tanto, calquer tipo de contestación social que exista contra as mesmas pois simplemente ocultase ou manipulase, o cual, bueno, nos parece nos dunha gravedade, unha gravedade enorme.